Mm-hmm. morambo ou curango? Morambo ganhou, mas curango é muito melhor, porque tem... E aí, galera? falando Falando you. Take bem-vindos ao meu canal.